ә, э, жақындатайық па әлде көрініп тұр ма мынаны экранды сәл осылай жақын алайық па нормаль да нормаль деп так бізде бүгінгі қарастыратын алпыс елу алпыс деген нұсқамыз осы қаңтар айында келген тест әрине бір нұсқаны толыққанды талдайтын боламыз мүмкіндік барынша барлығымыз бір бірімізге керек жасамай дауысыны керек емес кезде өшіріп қойсаңыздар бірінші сұрақ бастап координатасы 200 метр және 15 метр секунд жылдамдықпен санақ нүктесінің кері қарай жүретін автомобильдің қозғалыс теңдеуін жазыңыз яғни ә, санақ нүктесінің кері қарай деп тұр да кері қарай дейді да қараңыздар демек бұл деген сөз бізде кері дейтін болса міндетті түрде таңба не болады деген сөз мына жерде таңбамыз қандай болу керек теріс болу керек деген сөз негізгі формуламыз x нолевой иә демек тері болса азайтамыз в т деген формуламыз бар ары қарай бастап координаты 200 болса азайтамыз жылдамдығымыз 15 деп тұр уақытты демек ә, бізде не болды деген сөз осы теңдеумен талданады деген сөз бұл қайсысы болады сонда бізде міне қараңыздар д деген болады деген сөз ары қарай кеттік екінші есеп дене сұйық бетінде жүзіп жүзу үшін орындалатын шарт дейді яғни ол деген сөз ауырлық күшінен архимед күшіміз үлкен болу шарт яғни дене жүзу үшін судың бетінде иә демек мынау бізде ауырлық күшіміз архимедтен кішкентай болып тұр получается в деген сөз қарай э, кеттік келесі э, үшінші есеп бір қалыпты қозғалған адам 20 секунд ішінде 30 метр жол жүрді осы жылдамдықпен қозғала отырып 3 секунд ішінде адамның жүрген жолын табыңыз дейді яғни 3 секундта неше жол жүретіндігін анықтайық ол үшін бізде қараңыздар мына аралықта неше жылдамдықпен жүргендігін табуымыз керек ол деген сөз ә, жылдамдық тапқан кезде әрине жолды бөлеміз уақытқа демек отызды бөлеміз нешеге жиырмаға ә, екеуі қысқарады сол кезде үште екіге бөлетін болсақ бірде бес метр бөлінген секунд енді осы жылдамдықпен дегендіктен біз не істейміз S тең в көбейту т дейміз жылдамдығымыз осы жылдамдық болып тұр ғой бір де бес көбейтеміз үшке демек бұл төрт бүтін оннан бес метр так дауысын өшіріп қойсаңыздар басқалар кедергі жасамасын сұрақтарыңыз болмаса а болады деген сөз ары қарай төртінші есеп идеал газдың қысымын үш есе арттырып көлемін екі есе кемітсе газдың ішкі энергиясы дейді так ол деген сөз бізде қараңыздар негізгі формуламыз пв иә бұл жерде қысым мен көлем өзгерген газдың ішкі энергиясын табу керек нью деген формуламыз бар демек нью рт дегеніміз сөзге неге тең ішкі энергия тең болғандықтан ішкі энергия тең болады енді неше атомды ол сол бір заңдылыққа байланысты немесе жай ғана біз не деп болады и бөлінген екі нью рт деп аламыз демек нью ртіміз повға тең болса демек жасай алсақ болады деген сөз яғни бұл жерден біз түсінеміз ішкі энергиямыз тура пропорционал қысым мен көлемнің көбейтіндісіне нәтижесінде қысым үш есе артты дейді бүйтіп үш жазамыз көлем екі есе десе бөлеміз екіге демек бұл бізде э, үште екіге бөлсек неше болады деген сөз бір бүтін оннан бес солай ма э, ол арта ма кеме ме деген сұрақ туындайды яғни тура пропорционал болғандықтан ол не істейді артады артады деген болады деген сөз ары қарай кеттік демек бұл жердегі ответіміз салауат деген сөз келесі сұрақ бір моль бір атомдай газдың төмендегі кестедегі термодинамикалық параметрлер бойынша газда өткен процесс дейді бұл қандай процесске жатады қараңыздар бізде мынау қысым иә қысым деп алайық мына аралықты мынауымыз температура мынауымыз көлем қайсысы тұрақты болып тұр әрине бізде қысым тұрақты демек қысым тұрақты болса ол кезде қандай заңдылық орнайды қысым тұрақты болса әрине иза баралық демек яғни барус деген қысым иә сол себепті иза баралық процесс получается е болады деген сөз барустан келіп шығады келесі қатаңдығы 200 ньютон бөлінген метр серіппеге 100 ньютон күш әсер етсе серіппенің абсолют ұзаруын табыңыз дейді әрине бұл жерде серпімділік күшінің формуласын аламыз к delta x демек осы жерден біз delta x табатын болсақ f бөлінген K болады f дегеніміз бізде 100 астында 200 ол бізге 05 бүтін бесті береді деген сөз два болады так келесі жетінші есеп сызбада көрсетілген тізбектің а бөлігіндегі синусоидалы ток жүреді кернеудің а в бөлігінде әсерлік мәні а мен в аралықта мына аралықта берілген иә сөйтіп алайық осы аралықта отыз в мен с аралықта мына аралықта қырық тізбектің а мен с аралығын сұрап тұр бізге мына аралық бізге белгісіз демек осы жердегі нені әсерлік мәнін табу керек әсерлік мәні дегеніміз бізде формуламыз бар еді иә максимал мәнді бөлеміз түбірас екіге деген так ә, дыбысын өшіріп қойсақ дыбысын өшіріп қойсақ мына жерде так міне дұрыс болды деп ойлаймын так ары қарай кеттік сол кезде ә, бізде мынау тізбектей болғандықтан біз не істейміз жалпы кернеу тапқан кезде қосамыз ә, ол кезде отызға қырықты қоссақ жетпіс жетпіс бөлеміз түбірасы екіге ол бізге нені береді елу вольтты береді демек д деген сөз ары қарай кеттік ары қарай жалғастырамыз сегізінші есеп заряд орналасқан нүктедегі электр өрісінің кернеулігі берілген зарядқа әсер ететін күш жалпы кернеуліктің формуласы күштің неге зарядқа қатынасы осы жерден күшті табатын болсақ қараңыздар кернеулікті көбейтеміз зарядқа демек кернеулігіміз он болса көбейтеміз зарядымыз бір көбейту 10 минус оны бұл дегені мынамен нөлмен қысқарады делік оның минус тоғыз дәрежесі ньютон болады деген так так дыбысын өшіріп қояйық та басқалар кедергі жасамау үшін келесі тоғызыншы есеп бұл бізде әрине теориялық сұрақ резерфорд альфа бөлшектер шоғының алтын полигадан өтуін бақылау нәтижесінде атомның планеталарлық модулін ұсынады бұл модуль бойынша атом көлемінің басым бөлігі бос кеңістіктен тұрады деп болжауының себебі қандай болды дейді яғни сіздер білесіздер жалпы өткізгіш бұл барлық металдар өткізгіш болып есептелінеді бірақ соның ішінде алтын бұл ешқандай кедергісі жоқ яғни ә, мүлде кедергі жоқ деп қарастырылады демек ә, бұл жердегі резерфордтың тәжірибесі бойынша жалпы альфа бөлшек басым бөлігі кедергісіз өтеді деген тұжырым жасайды иә соған байланысты біз бұны қарастырамыз ары қарай кеттік оныншы есеп электромагнит толқындардың толқын ұзындығының өсу ретімен орналастырыңыз қараңыздар толқын ұзындығының өсу ретімен дейді да өсу толқын ұзындығының өсу ретімен деген сөз толқын ұзындығының Ә, аз толқын ұзындықтан үлкен толқын ұзындыққа деген сөз ә, ең толқын ұзындығы азы бізде қараңыздар мынаның ішінде ең толқын ұзындығы бірінші болып ең азы иә қараңыздар бізде ә, рентген иә рентген сәулесі бірінші солай ма рентген сәулесі болады бірінші болып міне бір деп қояйық рентген екінші рентгеннен кейін бізде орналасатын ол қандай көрінетін иә көрінетін жарық одан кейін барып инфрақызыл келеді сәуле демек бізде ә, өсу ретімен десе азынан үлкеніне қарай деп қарастырылады сол себепті мына жерде рентген сәулесі көрінетін жарық және инфрақызыл сәуле деп атаймыз бұл бізде ә, толқын ұзындығының өсу ретімен да кему ретімен болса керісінше болады ары қарай кеттік он бірінші сұрақ он бірінші сұрақ биіктігі жиырма метр мұнарадан тік жоғары 20 метр секунд жылдамдықпен лақтырылған тастың жер бетіне түсу уақытын табыңыз дейді жалпы э, осы тастың көтерілу уақытын табайық тағы да иә мына аралық бетіп сызып алайық мынау бізде жиырма бес метрден жоғары қарай тағы да жиырма метр секундпен лақтырады демек осы жерде тастың көтерілу уақытын тапқан кезде жылдамдықты бөлеміз еркін өтеуіне демек жиырманы бөлеміз онға деген сөз ғой бұл бізге екі ә, секундты береді деген сөз иә ал енді бұл ә, екі секундта жоғары көтерілді дұрыс па ары қарай енді біз осы жерде ол неше метр биіктікке көтерілгенін табайық енді осы ә, жылдамдықпен лақтырылған кезде неше метр биіктікке көтерілген тапқан кезде жылдамдықтың квадратын бөлеміз 2 джиға демек 400-ді бөлеміз 20-ға деген сөз ол неше болады бізде 40-ты 2 бөлсек 20 метрге көтерілген демек жалпы биіктігіміз бізде неше болды сонда 25-ке қостық 20-ны бұл неше болады деген сөз 45 метр биіктікте тұр мына жер бес болып тұр сонда қырық метр демек енді ол 45 метрдегі ә, оның несін уақытын табамыз давайте 45 метрдегі уақытын тапқан кезде т тең түбір асты 2h бөлінген g дейік так 45-ті 2 бөлсек 90 бөлеміз 10-ға түбір астында тең бұдан мынау келіп кетеді түбірден 3 шығады 3 секунд демек мынау 3 секундта қайтадан түседі ғой получается бұл жоғары көтерілгені 2 секунды бар міне көтерілу тағы түсу 3 секунды бар жалпы э, жер бетіне түсетін уақыт табу үшін біз не істейміз Т1 қосылған Т2 деп аламыз. Демек, бұл деген сөз 3-ті қосасыз 2-ге деген сөз. Бұл 5 секундты береді деген сөз. Получается, ответ С. 5 секунд. Ары кеттік. 12-ші есеп, 12-ші есеп бізде ә, массасы 250 грамм дене 54 километр сағат жылдамдықпен тік жоғары лақтырылған ең жоғарғы нүктесіндегі потенциалдық мен ең үлкен көтерілу биіктігін табыңыз дейді яғни бұл кезде біз қалай істейміз бірінші болып ә, міндетті түрде нені табу керек бізге ә, негізгі заңдылықты білеміз ғой қандай заңдылықты білеміз кинетикалық энергиямыз потенциалға тең деп алсақ болады сол арқылы біз m в квадрат бөлу 2 деп мынау 250 грамм деген сөз 1 2 3 түрі жүрді демек 0 25 54 километр сағат дегеніміз 15 15-тің квадраты бізде нешеге тең болады 15-тің квадраты 225 иә 225 ау ау нені әрине айналдырдық қой енді осы елу төрт деп отқанымыз он беске тең емес па елу төртті бөлеміз үште алтыға бұл бізде он бес метр бөлінген секундқа тең осының квадратын алдым ғой мына жерге екі жүз жиырма деп бөлеміз екіге бөлеміз екіге сол кезде қазіргі уақытта бізде ә, калькуляторымыз калькуляторымыз бар ғой салып көбейтіп бөлейік именно дауысын егер не болмаса ә, дауысын өшіріп дауысын өшіріп қойсақ дұрыс болатын сияқты былай дейін кедергі жасамайды да сол кезде бізде мынауымыз 28 28 жауап болады екен ал биіктікті табу үшін біз не істейміз биіктікті табу үшін біз не істейміз әрине негізгі формуламыз бар бізде биіктік тең жылдамдықтың квадратын бөлеміз 2 чиға деген демек жылдамдығымыз бізде жаңа айттық 225 болды квадрат иә бөлеміз 20-ға сол кезде 11-де 25 ответ б деген сөзді ары қарай кеттік келесі ә, келесі бізде жалпы массасы елу грамм температурасы минус он градус мұзды отыз градусқа айналдыру үшін қажетті жылу мөлшерін табыңыз жалпы ә, бұл бізде жылу, жылу мөлшеріне байланысты негізгі заңдылық барлықтарыңыз білесіздер ә, бұл жерде қалай істейміз барлық жылу мөлшерлерін қосамыз демек ол деген сөз м с дельта т иә м с ә, э, дельта т қосылған м лямда иә қосамыз м с дельта т дейміз бірінші жағдайда бізде массамыз әрине э, барлығына масса ортақ демек біз не істеп аламыз елу грамм елу граммды неге айналдырамыз килограммға түрлендіреміз сол кезде қараңыздар бір екі үш демек нөл бүтін жүзден бес иә көбейтеміз ә, аламыз иә бұл жерде музыка екі мың бір жүз бір жүз температураның өзгеріс деген сөз мұз ол әрине бізде негізгі нөлден ары қарай қатады ғой демек нөлден азайтамыз нені ә, біздің жаңағы 10 градусымызды демек ол азайтқан кезде нөл азайту минус 10 болса минус минус қосуды береді демек көбейтеміз 10 қосамыз ары қарай ә, масса әрине 115 одан кейін лямдамыз бізде балқу температурасы үш бүтін оннан үш көбейту онның бес дәрежесі қосамыз тағы да нөл бүтін жүзден бес көбейтеміз төрт мың екі жүз және ә, температурамыз бізде неше болып тұр отыз так осы заңдылыққа саламыз барлығын ә, барлығын салған кезде калькуляторға салсаңыздар қазір бәрін есептеп шығатын болсақ мынаның барлығын уақыт қойып қояйық тура осы сандықпен есептеп шығатын болсақ жиырма үште сексен бес көбейту оның үш дәрежесі джоуль шығады ол деген бізде е болады деген сөз әрі кеттік біртекті магнит өрісіндегі бұрышты сым рама тұрақты жылдамдықпен айналады енді осы жерде бізге айтады екінші суретте көрсетілген яғни бірінші сурет көрсетілген графиктерден рамадағы ток күшінің уақытқа тәуелді сәйкес келетін. яғни уақытқа тәуелділігі біз білеміз айнымалы ток ол елу герц жиілікпен өзгеріске ұшырайды демек бұл гармоникалық тербеліс жасайды деген сөз гармоникалық тербеліс жасайтын график бізде қайсысы әрине ол үшінші демек бұл жердегі осы рамадағы қозғалысы келетін үшінші график болып есептелінеді получается ответ е дейміз он бесінші сұрақ адиабаталық ұлғайтып осындай жұмыс жасады газдың ішкі энергиясы жалпы адиабаталық процесс кезінде жұмысымыз тең минус ішкі энергияға тең иә демек бұл не болады минус екі жүз деген сөз ары қарай келесі есеп бізде ауырлық күші жер бетінің дегі ауырлық күшінен 81 бірін құрайтын биіктігін тап дейді әрине бұл жерде бізде негізгі заңдылық қалай болып тұр f бөлінген f деп алайық яғни бір екі деп алсақ болады иә ә, тең бірінші болып бізде бұл қандай жағдайда қараңыздар міне r квадрат және ол жер бетінен белгілі биіктікте болғандықтан r қосылған h тың квадраты болады Но бізге нені құрап тұр неге тең дейді бұл 81 демек 81 десе ол ә, э, пайызбен болып тұр иә санмен қарастырған кезде мына екеуінің қатынасын құрап тұр ғой демек 0 81 тең r квадрат бөлінген r қосу h тың квадраты квадраттан құтылған кезде мынауымыз не болып кетеді бізде нөл бүтін оннан тоғыз тең r r осы h деп аламыз енді осы жерден біз ә, биіктікті табуымыз керек ол үшін қалай болады э, нөл бүтін оннан тоғыз r қосу нөл бүтін оннан тоғыз h тең r нөл тоғыз ашымыз тең болады мына бетке өтеді э, бірден азайтамыз иә мына э, бетке өткен кезде бізде нөл бүтін оннан бір бола ма өйткені ә, э, r азайту нөл тоғыз р ғой яғни ол нөл бүтін оннан бір р ашты табатын болсақ нөл бүтін оннан бір р бөлінген астында нөл бүтін оннан тоғыз нөлдер делік сол кезде не болады r бөлінген тоғыз болып қалады деген сөз получается бізде r ымыз r нолевойға тең деп тұр ғой жердің радиусы демек ответ мынау болады деген сөз бұл бізде қай жауап келеді а жауабы так ары қарай кеттік 17 жетінші есеп 17 жетінші есеп көлемі берілген ішкі энергиясы берілген температурасы берілген бір атомды идеал газ дейді демек бір атом идеал газдың формуласы қандай еді үш бөлінген екі n k деген формуламыз бар еді. Осы жерде n молекула саны да ғой бізде демек молекула саны неге тең дейтін болсақ естеріңізде болатын болса молекула концентрациясын көбейтеміз көлемге деген заңдылық бар демек формуланы жазатын болсақ үш бөлінген екі n көлем ката осы жерден нені табамыз енді концентрацияны табамыз сол кезде энергияны көбейтеміз екіге бөлеміз үш көлем кт міндетті түрде мынаны айналдырамыз бұл 300-ге тең болады сол кезде 300 көбейтесіз 2-ге бөлесіз 3 астында көлем 2 литр дегеніміз 2 көбейту 10-ның минус 3-і к дегеніміз 1-де 38 көбейту 10-ның минус 23-і және температурамыз 300-ге тең ары барлығын есептейтін болсақ барлығын есептейтін болсақ калькуляторға салып есептейтін болсақ ә, жуықтаған кезде екі бүтін оннан төрт көбейту онның жиырма бес дәрежесі метр минус кубқа тең болады екен ол бізде ә, э, е болады калькуляторға салып есептесеңіз ары қарай он сегізінші есеп ә, бір секундта газ бір сантиметр куб көлемде он екі де бес көбейту оның алты қос ион пайда болса қанығу тогы нөл бүтін оннан бір наноампер болу үшін әрқайсысының ауданы жүз сантиметр квадрат электрондардың арақашықтықтарын тапты жалпы тұрақ ток күшінің формуласы 7. осы жерден формуланы түрлендіреміз ай тең ә, э, жылдамдық дегеніміз ұзындықтың уақытқа қатынасы ә, концентрация дегеніміз n бөлінген көлем жаңа айтқанымыздай осы жерден біз мына ұзындықты табуымыз керек ұзындық тапқан кезде ток күшін көбейтеміз уақытқа көбейтеміз көлемге бөлеміз ауданға элементар зарядқа және n иә ары қарай э, барлығын орындарына қоямыз иә мәндерін қоямыз ток күшіміз бізде бір көбейту онның минус сегізі уақыт бір секунд көлем бір көбейту онның сантиметр куб болса минус неше дәреже болады әрине алты дәреже болады бөлеміз аудан 100 сантиметр куб дегеніміз бір көбейту онның сантиметр квадрат то есть квадрат дегеніміз минус төрт получается минус екі бір де алты көбейту онның минус он тоғыз дәрежесі және n дегеніміз бізде он де бес көбейту онның алты дәрежесі так барлығын есептейміз калькуляторға саламыз нәтижесінде нәтижесінде бізде формамыз калькулятор салып есептейтін болсақ нөл бүтін оннан бес сантиметр шығады ары қарай кеттік он тоғызыншы есеп 19 тоғызыншы есепте бізге не берілген жинағыш линзадан жүз жиырма сантиметр қашықтықта яғни жинағыш линза иә бас оптикалық өске перпендикуляр орналасқан нәрсенің экранда кескін биіктігі берілген демек нәрсенің экранның кескіндегі дейтін болса үлкен ашылма мынау ә, кішкентай д егер фокус аралық деген үлкен f нәрсенің биіктігін табу керек демек кішкентай аш табуымыз керек ол үшін ә, бізде заңдылық бар иә ә, қараңыздар бірінші болып бізде ә, мына бір форманы жазып қояйық түсініктірек болу үшін осы жерден бізге кішкентай ашы табу керек та оны тапқан кезде өйткені ашты көбейтеміз т ға бөлеміз кішкентай ф қа бірақ бізде үлкен аш бар д бар кішкентай ф жоқ демек кішкентай ф табу үшін мен не істеймін формуламды үлкен фті көбейтемін д ға бөлемін д азайтылған ф деген формула бар үлкен ф дегенім нөл жиырма бес д дегенім бізде нешеге тең болады бір де жиырма бес оны бөлемін екеуінің азайтындысы неге тең болады бізде бірде 25-тен ә, азайтамыз бірде 25-тен азайтамыз 025 ті я сол кезде бірдің өзі шығады бізде астында дұрыс па ал үстінде 0.25-ті көбейтейік бірде 25-ке демек бұдан бізде f-ымыз неше шықты 0 312 де 5 демек қараңыздар мына жаққа қоямыз енді үлкен ашымыз бізде неге тең болды 25 миллиметр дегеніміз яғни 25 тен неге айналдырамыз міндетті түрде метрге айналдырамыз 0,025 көбейтеміз ә, бірде 25-ке так ә, бөлеміз жаңа біздің 0,325-ке барлығын калькуляторға саламыз барлығын калькуляторға саламыз сіздерге түсінікті болып отыр ма түсініксіз жері болса міндетті түрде сұраңыздар сол кезде бізде қараңыздар мына жерде барлығын көбейтіп бөлеміз иә и мынаған бөлген кезде нөл бүтін оннан бір шығып тұр бізде метрмен шықты так ондай жауап бар ма бізде ондай жауап әрине бар ол бізде неше болады деген сөз 100 миллиметр болады деген сөз 100 мм, миллиметр яғни ді бөлеміз 1000-ға бүтін бір шығады деген сөз ары кеттік келесі так дауысын өшіріп қойсақ дұрыс болады басқаларға кедергі жасамау үшін суретте э, көрсетілген тізбектің өткізгіштің жалпы кедергісін табу керек жалпы кедергіні табу керек бізге ол үшін э, жалпы кедергі табу үшін не істейміз әрине параллель жалғанған бірінші мына екеуі параллель жалғанған болса бізде э, жалпы кедергі тапқан кезде бір бөлінген р деп аламыз так екі мен үш екі және үш демек төрт бір бөлінген алты ортақ бөлгіш екеуіне де он екіден береміз мына бетке екіден мына бетке үштен береміз қосындысы не болады бізде 5 болады сол кезде 12 бөлінген 5 болады деген сөз иә ал бұған r 1 тізбек тізбекте жалғанған демек бұған қосамыз r 1 2-ге тең ортақ 5-тен береміз сол кезде мынау 10 болса 12 22 бөлінген 5 болады деген сөз бұл ә, f r ке параллель болғандықтан 1 бөлінген r тең 1 бөлінген R-міз 22 бөлінген 5 кетен, қосамыз 1 бөлінген R4-іміз 8 кетен. Так, мұн естейді, жоғарға шығып кетеді, сол кезде 5 бөлінген 22 қосамыз 1 бөлінген 8. Ортақ өлгіш бізде екі өнеді бір-бірінен берсек болады, немесе ең ортақ аз мән берсек болады, немесе қатынастарын ғана бөліп бөліп алып қоса салсақ шыққан тағы бір бөлінгенге қарастырсақ та болады бұл жерде енді ең оңай тәсілі r тапқан кезде қараңыздар біз ә, жоғарыға неден береміз әрине ә, жиырма ә, екі көбейту сегіз астына бір біріне береміз иә яғни мына бетке береміз и мына бетке сегізден береміз бізде екеуін көбейтіндісі беріп болады деген сөз ғой и ә, мысалы сегізге жиырма екіден берсек объектке сегізден береміз сол арқылы сегізді көбейтеміз беске қосамыз жиырма екіге деген сол кезде жалпы келерін тапқан кезде компьютерға саламыз екі бүтін оннан сегіз он шығар ол бізде в деген сөз так ары қарай кеттік енді контекстке келдік қараңыздар контекст бізде шардың домалауы деген контекст біз осы жерде айтып кетсек болады негізі осы контекстті талдап сіздерге арнайы мына бір инстаграм парақшамызға салған болатынбыз осы инстаграм парақшамызға кіріп тіркеліп қойсаңыздар болады күнде күрделі деген бір түрлі деген есептерді талдап салып отыратын боламыз кішігірім реклама так кеттік әрі қарай ә, бірінші сұрақта не дейді домалаған шардың құлау биіктігін табыңыз дейді демек шарымыз мына жерде тұр ғой қазір получается мына беттен домалайды ә, мына жердегі арақашықтығымыз бір, бірде сегіз мынау нөл сегізге келіп тоқтады демек неше метр жол жүрген бір метр жол жүрген деген сөз ғой азайтып тастаса болсақ бір метр жол жүреді деген сөз екінші а нүктесіндегі шардың потенциалдық энергиясын табыңыз дейді жақсы а нүктесі деген сөз мына аралықтағы е потенциал тапқан кезде mgh барлығын көбейтеміз деген сөз ғой иә жақсы көбейтейік сол кезде қараңыздар ә, бірде сегіз көбейту он көбейту массамыз де бес ә, барлығын көбейтетін болсақ қырық бес джоуль шығады екен келесі шардың потенциалдық энергиясының өзгерісін тап дейді яғни потенциал энергияның өзгерісі деген сөз бізде ә, дельта е деген сөз дұрыс па ол дегені е минус е нолевой дегені демек бізде ә, азайтатын болсақ қараңыздар мынау 45 бізде жаңа 45 болды ал енді ә, бұл бір метрге дейін өзгеріс жасады мына жерге бір метрге дейін келді иә демек 1 метрдегісін тапқан кезде 1-ді көбейтеміз 10-ға, көбейтеміз 2-де 5-ке. Так, бұл 25 болады деген сөз. Дұрыс қой. Сол кезде азайтамыз 25-ті. Сол кезде неше шығады бізде? Өзгерісі 45 бізде. Азайтамыз 25. Әрине. Неше? жиырма шыға ма жиырма так кеттік жиырма төрт шардың в нүктесіндегі кинетикалық энергиясын табыңыз шардың в нүктесіндегі кинетикалық энергиясын табамыз ол деген сөз мына аралықтағы иә демек ол аралықты алатын болсақ қараңыздар кинетикалық энергиямыз потенциалға тең деп бір ә, бізде бір метр жол жүрген көбейтеміз онға көбейтеміз екі де беске демек бұл бізде мына екі көбейткен кезде жиырма бес жолға тең деп аламыз о нүктесіндегі шардың импульсын табыңыз дейді жалпы импульсқа байланысты формуламыз бар еді естеріңізде болса э, оны да бір қайталап кетейік яғни импульсымыз квадраты тең массаны көбейтеміз 2е кинетикалық энергия деген сөз осы жерде түбірге алынады массамыз бізде неге тең екі де беске тең көбейтеміз екі көбейтеміз энергиямыз ә, сол в нүктесінде неге тең еді әрине жиырма беске тең еді иә ә, барлығын көбейтеміз и түбір астына шығарамыз көрейік түбір астына шығарсақ тұрған кезде ол он бірде екі килограмм метр бөлінген секунд яғни бізде ответ е деген сөз ары қарай кеттік жиырма алтыншы сұрақ жиырма алтыншы сұрақ бізге сұрайды екі метр биіктіктен еркін құлаған массасы 500 жүз грамм дененің жерге соғылар мезетіндегі кинетикалық энергиясын табыңыз жақсы ә, кинетикалық энергияны табуымыз керек ә, ол үшін біз не істейміз ә, бірінші болып жылдамдықты табылайық иә жылдамдықты табайық түбірас екі gh деген формамыз бар 2 екіні көбейтеміз онға көбейтеміз биіктік әрине ол ә, екіге бұл түбірасында қырық болады деген сөз яғни немесе в квадратымыз тең қырыққа деген сөз иә метр секунд ал кинетикалық энергияның формуласы бізде массаны көбейтеміз жылдамдықтың квадратына бөлеміз екіге массамыз бізде нөл бүтін оннан бес көбейтеміз квадраты қырыққа тең бөлеміз екіге мына екеуі қысқарса мына жақта жиырма қалады жиырма мен екі қысқарса бұл он джоуль қалады деген сөз демек бізде он джоуль деген ответ бар ма g бар тағы он джоуль деген ә, басқалар келмейді тек қана g болады деген сөз так қазір бізде бір минуттан кейін ә, э, неміз өшеді ары қарай сіздермен қайтадан э, жаңа зум э, сіздерге сілтемесін жібереміз жалғастыратын боламыз сәлема жиырма жетінші сұрақ жиырма жетінші сұрақ бұл жай ғана теориялық сұрақ жылу берудің түрлері бар бізде ол әрине жылу берудің түрлері сегізінші класстың несі білесіздер сәуле шығару жылу өткізгіштік конвекция деген үш жылу түрі бар еді ол әрине бізде міне үшеуі қатар тұр осы үшеуі жатады деген сөз ары кеттік. жиырма сегізінші сұрақ ә, зарядталған конденсатордың энергиясын тап дейді энергияның формуласын білесіздер w деп алайық иә ә, сол кезде зарядтың квадраты бөлінген екі с деген формасы бар осы көбейту оны минус алты болса минус он екі болып кетеді иә ә, көбейтеміз екіні онға ол жиырма көбейту онның минус алты Так, біз бейтсек болады. Мұна иконы қысқарты жөрейік. Мұна иконы минус 6 қалады. Мұна иконы қысқартысақ, мұна иконы 8 қалады. Демек, 8 көпейті 10-ның минус неше болады? 7 тәрелес болады. 7 тәрелес боламыз. Так, дауыс неге не болмаса, жұп қойыңыздар, сіздерге қажет болмаған жағдайда. қояйын кейін қосармыз иә кеттік демек бізде ондай жауап бар ма екен қараңыздар бұндай жауап бізде аш бар екен тағы қайсысын аламыз мына екеуін қысқартып жіберсек мына жақта минус жеті қалады получается е де болады деген сөз ары қарай кеттік жиырма тоғызыншы сұрақ 29 тоғызыншы сұрақта электр өрісінің берілген нүктедегі энергетикалық сипаттамасы деген бізде ключевой сөз яғни бұл потенциалдар айырма ал егер осы энергетикалық сипаттамасының орнында күштік сипаттамасы десе біз әрине кернеуліктіміз демек бұл жерде а тек қана потенциалдар айырма электр өрісінің энергетикалық сипаттамасы бұл теориялық сұрақ түртіп алсаңыздар болады өте керек болады сіздерге ары қарай отызыншы сұраққа келдік оптикалық күші берілген э, жұқа қос дөңес линзадан осын нөл жүзден он бес метр қашықтықта оптикалық өске перпендикуляр етіп биіктігі екі сантиметр дене қойылған кескіннің биіктігін табу керек иә жақсы ол үшін біз былай істейік та қараңыздар f бөлінгенді яғни э, линзадан осы қашықтықта орналасқан десе мына д болып тұр ғой бізде ә, биіктігі демек кішкентай аш болып тұр мынау оптикалық күш д болып тұр енді бізде осы жерде ә, кескіннің биіктігі десе кескіннің үлкен аш болады демек үлкен ашты табатын болсақ кіші ашты көбейтеміз f ға бөлеміз д ға бірақ бізде кішкентай ә, неміз жоқ әрине фіміз ол үшін біз кішкентай f табуымыз керек демек d тең бір бөлінген д қосу бір бөлінген кішкентай f деген формуламыз бар барлықтарыңыз білесіздер демек осы формуладан біз кішкентай f тапқан кезде қараңыздар бір бөлінген f тең d азайтамыз бір бөлінген да. мына дан береміз сол кезде бір бөлінген кішкентай фіміз тең болады д көбейту үлкенді азайту бір бөлеміз д ға демек ті табатын болсақ д бөлімінде д д азайту бір так 0.15 астында он бесті онға көбейтсек ол бізде бір жарым болады деген сөз бір жарым бір жарымнан бірді азайтатын болсақ нөл бүтін оннан бес демек осы жерде біз нөл он бесті бөлеміз әрине қараңыздар нөл бүтін оннан беске иә ол нөл бүтін оннан үшке тең болады енді ары қарай кеттік екі сантиметр дегеніміз нөл бүтін жүзден екіні көбейтеміз жаңағы нөл бүтін оннан үшке бөлеміз ол 0,15-ке жақсы көбейтейік 0 бүтін жүзден екіге оны бөлеміз 0 бүтін жүзден сол кезде нөл жүзден метр шығатты. да метр деген в вариант болады одан кейін барып оны біз 4 сантиметр десек 1-2 болады ғой? Е, 4 см де болады. Сосын, сосын, да жауа бола ма? Та жауа болады. Арғарай басқалар келмейді. 31-ші сұрақ массасы алты тонна жүк автомобилі нөл бүтін оннан екі метр секунд үдеумен қозғала бастады осындай күштің әсерінен нөл бүтін оннан бір метр секунд үдеу алатын жүктің массасын массасы жақсы ә, бұл жерде жүктің массасын табу үшін біз не істейміз деген сұрақ туындайды әрине күштер теңесіп тұр ғой демек бұл жерде масса бір үдеу бір масса екі үдеу екі осы жерде масса екіні табатын болсақ масса бірді үдеу бірге бөлеміз түптеу екіге алты көбейту онның үш дәрежесі нөл екі бөлеміз нөл бірге так мынау бізде мынамен қысқартып жіберетін болсақ мына жақта екі қалады э, так мына екеуінің көбейтісі он екі нөл бүтін оннан бірге көбейту онның екі дәрежесі ал жоғары шыққан кезде үш болып кетеді демек он екі көбейту онның үш дәрежесі деген бар ма бізде килограмм деп қояйық 12 көбейтуінің үстілі он екі мың деген сөз болу бізде тек қана екі жауап екі жауап ары кеттік отыз екінші сұрақ бастап көлем берілген қысым берілген изобаралық ұлғайғанда осындай жұмыс жасады газдың соңғы көлемі изобаралық кезінде газдың жұмысының формуласы давайте а тең delta көлем демек а тең қысым көлем минус болады десек болады демек қараңыз енді осы жерден бізге бастап газдың соңғы көлемін табу керек то демек а бөлінген қысым солай ма қосамыз бастапқы көлем тең соңғы көлемді так теңдік бейзлайн жұмысымыз 480-ді бөлемін астында қысым 80 көбейті оның 3 дәрежесіне қосамын 20 көбейті оның минус 3 деген сөз бар солай болады демек 480-ді бөлемін 80 иә? и оған қосамын 20 Демек 26 көбейт минус 3-ші метр куб болып тұр ғой. бізде барма, Қарайық. 26 литр болды деген сөз ғой. Тағы барма, Тек қана 26 литр. 26 литр деген сөз минус 3 түр, 3 түр жит. Демек 1 2 3 ф деп болады деген сөз. кеттік ары қарай отыз үшінші сұрақ тербемелі контурдағы конденсатордың сыйымдылығы төрт есе үлкен конденсатормен алмастырса контурдың меншіктік жиілігі жалпы жиіліктің формуласын табатын болсақ бір бөлінген асты л с екі пи томсон формуласынан жиілікті анықтаймыз демек жиілік пен мынау бір біріне қандай кері пропорционал получается сыйымдылық төрт есе үлкен болса төрт есе артты деген сөз түбірден екі болады демек желік тең бір бөлінген екі бұл екі мынаған қандай пропорционал кері демек екі есе кемиді болды бірақ жауап 34-ші сұрақ Метал баллондағы газдың пайдалану кезінде оның қысымы 75-ке кеміді тұрақты температурада газ массасын тап дейді жақсы массаны табайық массаны тапқан кезде ба маляр масса рт демек қараңыздар бізде қысым 75-ке кеміді дейді жалпы қысым бізде неше деген сөз 100 100-ден 75 азайтсақ 0,25. 0.25 v molar massa yapti nol жиырма бес бір bir bo'lingan to'rt v molar massa Демек, demak to'rt massaga пропорционал? proporsional keri o'xshaysa есе кемиді иә немесе немесе бізде неше кеміп тұр айтып тұр басында жауапты айтып тұр да жетпіс беске кеміді деп тұр Получается 78 келмейді болды яғни осылай қарастырып ары қарай отыз бесінші сұрақ біз мына астында негізі жауаптарында қалдырдық осы нұсқаның жауаптары ешқандай күмән болмасын деген мақсатта әрине жақсы олай болса отыз бесінші сұрақ электродтардың шығу жұмысы 5 электронвольт металл бетіне түскен жарық сәулесінің толқын ұзындығын екі есе аз сәулемен алмастырғанда фотоэлектрондардың кинетикалық энергиясы үш есе артса дейді металға түскен фотондардың бастапқы энергиясы яғни ә, біз бұндай жағдайда қалай істейміз мұндай жағдайда ә, негізгі бізде заңдылықпен қарастырамыз э, hs бөлінген лямбда қосу жұмыс тең е мынау э, екі есе кемісе демек жоғары шығып кетеді екі есе артты демек тура пропорционал екі е кинетикалық қосылған а тең мынау үш есе артты демек үш е кинетикалық ал жайсы осы жерден белгілер бір жаға жинайтын болсақ а тең екі екі жоқ екі болмайды бұл жерде энергияның өзі болады сол кезде мына жақ өткен кезде кенет энергияның өзі қалады демек тура пропорционал мынау э, екі есе кеміді получается а тең э, екі есе е кинетикалық болды деген сөз ғой өйткені кеміп тұр ғой мынау бізде тура пропорционал сол кезде э, е кинетикалық бөлінген екі е кинетикалық тең болады екі а демек орындарын қоямыз екіні көбейтеміз а бізде 5 10 электрон вольт. 10 электрон вольт. size бар мекен? Бар. а болады так де осы жерден тоқтаймыз және де сіздерге кішігірім не айтайын біздің инстаграм парақшамызды тіркеп қойсаңыздар болады бұл парақшада күнделікті деп айтайық біртүрлі есептерді оқушылардан әріптестерімізден келген сұрақтарға жауап беру мақсатында солай инстаграм парақшамызға салып отырамыз шығару жолдарын